Pregúntame por que no comedor do cole facemos compostaxe? Pregúntame por que compostamos maiores e pequenas? Pregúntame por que todos os centros de ensino sumáronse as 2.000 familias que en Vilaboa xa compostan? porque coidar do noso é un traballo de todos e todas. Grazas de todo o corazón.